Mm. Halo? Ah, tuna watu, tuna watu. Sisi tuna watu. Jamani tuna watu. Tuna watu jamani, tuna watu. Ah, unasemaje? Ah, mimi nakwambia tuna watu. Angalia Ah, you know.